Toi l'Auvergnat qui sans façon M'a donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du quand Les croquantes et les croquants Que les gens bien intentionnés Et dans mon âme il brûle encore À la manière feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à traverser es para ti este cantar de cantinera que sin hablar me diste pan el día aquel que me vi en huesos y piel mi alma ilusión, pero lleno mi corazón, más que mi milagro asomará tu continente al llegar a la hora de la verdad que te lleve el entero al cielo. cielo. qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, chaque mort t'emportera, qu'il te conduit à traversier, à traversier.